každý úder svůj cíl má, pavoukem se dál, se dál šplhá. Tvrdý servis a forehand hoctí, míče lajnový nevidí, jenom oko je střábí. Tomáš, Tomáš, Betik je náš, za české barvy srdce vždy dáš. dáš, naší důvěru máš. Věm,